l'amour donc au bar, c'est là que je vais. Hmm. Moi et mes potes à la table buvant des coups, boire vite pour ensuite parler lentement. Hmm. Viens et commence à discuter juste avec moi et crois-moi je vais essayer maintenant. Prends ma main, arrête mes vannes de main dans le jukebox et on commence à danser. Et maintenant je chante fille, tu sais que je veux ton amour. Ton amour a été fait pour quelqu'un comme moi. Allez maintenant suis-moi, je peux être fou, ça me dérange pas, les gars, ne parlons ma taille, il ce corps sur moi. Allez maintenant, suis-moi, viens, allez maintenant, suis-moi. Je suis amoureux de tes formes, on s'attire se repousse comme un nez.